せーのうー안녕하세요벌써하이皆さんこんにちはゆかチャンネルのゆかと승んとロハンですロハンです今日は何の日ですか今日はロハンの生まれてから300日の日です 300日の記念で、そろそろ近くハロウィーンもあるし、こちらもハロウィーンパーティーを3人で一回してみようかなと思って、今回はちょっとかっつり用意しました。はい、私はね、こういうのとか、こういうのとか、やったらいいなって思ってるんですけど、私もこういうのとか、こういうのとか、こういうのやりたいけど、やりたいけど、やりたいけど、できないね。 <laughs> 今日は変身して、普通の生活をしてみます。一番大事なポイントは、今日はハロウィンじゃないんですよ。やりた だから普通の日なのにハロウィンして3人で出かけてブラブラしたりなんか普通の生活したらどういう反応するかとか撮ってみようと思いますそれでは変身してみますいきますいきますせーのああはい、はい、皆さんロハンはまだ子供だから はい私はちょっとまあかつりしてみましたけど <laughs> ちょっと汗でねちょっと取れ取れたから取れてるこれから行ってこようと思いますはいいろいろなはいいろいろな Oh no! じゃあ出発しますねじゃあ出発しますねちょっとあ、いか、 <laughs> サラもンだ、パリすぎや。What? 야 죽였어 이웃집 사람이 어떻게 해 숙여 숙여 사람 빨리 숙여 그러니까 숙여 그러니까 숙여 야야야야 야, 야. 우리 프로 아니야? 야, 야 뭐가 부끄럽다고 그래 지금 어? 야너 프로 아니야? 너 유튜브 몇, 몇년 했어 너? 빵! 빵! 안녕하세요. <laughs> 안녕하세요. <laughs> 안녕하세요. 아, 놀라지 마세요. <laughs> 빵. 빵. 네, 네. 빵. 됐어? 마셔. まずあの銀行行かなきゃマスク完了雲雲はどうですか <laughs> 何が恥ずかしいかって、はい、この真んさが一番恥ずかしい真んさが一番これねなんでマグさにしたのなんかちょっとポイントになるかなっていやいやいやいやこれ綺麗になるのは無理だから いやもうでもねハロウィンだけどさあのハロウィンじゃないけど <laughs> まあねなんかこうやってマスクつけてハロウィンするの悲しくない悲しいすごいあの仲いい <laughs> 見てわかるんだみたいな <laughs> 確かにじゃあ行きましょうね青い空だねそうだな青い空だうんいいよいいよ見ない見ないで行け早く <laughs> いやいやいやもう見ないでいてよ早く早く止まんないでゆかどうしようあの今格好今終わる時間じゃない早く行こうこんにち自信持って大丈夫プロじゃないうちらプロそうあ ATM ねよかったそうそうそうかけない さっきの銀行員の人結構温かい目で見てくれました多多分分ちょっとあのパクあそうそうそう今日あの化粧もしたしさちょっとパック買いに行くうんそうしよう、うん、 <laughs> なんか普通じゃないみんな全然見てないんだけどなんか一瞬普通の人に見えるのかなそうだねマスクもしてるしそうそうそうそうそう、no. パン 아, 이상 진짜 아, 이상한 진짜 이상한 아, 이상한 사람인 줄 알았어. 아, 이상, 아, 이상한 사람인 줄 알았어. 아, 이상한 사람은 아니고. 아, 아. 아, <laughs> 아, 아, 이게 아니고. 아니팩 사러 왔어. 아, 같이 사진 찍어야겠다. <laughs> 저희 여기 와도 괜찮죠? 그럼요. 다행이다. 아, 다행이네. 야, 나. <laughs> 또 어떻게 할수 있는か使えるなんかある 네. 그 어떤 피부 타입으 아, 요즘 피부가 너무 하얘가지고 하얘가지고 어, 내가 너무 피부 하얘가지고 좋은 거 없나 해서 또 미백 되고 싶은데 더 미백하러 여기서? 더 미백하러 여기서? 가오나 씨였어요? 강원시야 지금요 뭐 이거밖에 안 사는데 이거 챙겨주시고 아. 네. 해피 할로윈 네. 저희 어, 누구 같아요? 가운아시아 가온아시아. 오. 저희 하늘 유튜버예요. 아, 아 진짜요? 이상한 사람은 아니에요. <laughs> 빵. 엄마 떠나게 거예요. 수라. 하얗게. 수라 수라. 저 하얗게 가요. 感想って無視をやめて目も当たっただ <laughs> あそこの子も見てる <laughs> キラキラちっちゃい星キラちっちゃい星パンパン <laughs> え、知ってるまさか言う <laughs> かっあれだチンゴチン 진짜 나 지금 야 그래? 어? 야, 왜또 여기서 막아냐? <laughs> 동생, 동생이래, 동생. 아, Not bad. <laughs> こんな感じの動画になってしまいましたがはいどうかチャンネル登録解除をしないでいただけたら嬉しいですはいはいこれからも楽しい動画お届けできるように頑張りますはい それではハッピーハロウィンハッピーハロウィンあと三百日おめでとうおめでとうおめでとう次の動画で会いましょうバイバイせーの that in the Yeah.